abantu ntibafate ririya zina rya potere mutabazi ngo arifate nk'impamo ntabwo ari umwapotere ntabwo ubwo bwa potere rwose mu bapotere tuzi mu rwanda buriya apotere ni umuntu uba warakoze ibikorwa byinshi by'intashyikirwa eh? sekira hari aho wabonye arimo yigisha ibyerekeranye no kurongorana hari ikiganiro cye nigeze numva kijyanye n'uburyo barongora eh. abantu bankurikiye mu nyumve neza eh, ngewe ntabwo ndimo byamamaza nta mupasitori wo kuza wasigiwe kuyobora ubwoko bw'imana kwigisha ijambo ry'imana ushobora kwigisha uko basambana cyangwa uko barongora batwitirirwa badukinaho komedi ariko ntaho duhurira nabo nta mwaposo wo kwambura umupangayi eh? bakagusohora mu nzu ariko <laughs> mbonye akantu bamusohoyemo ntatangaye nari kubibona n'ubundi nka ubundi iyo ntibonera arimo asohora e, iyo umuyobozi w'umurenge atavuga abatuye aho ngo bavuge nari kubibonamo akantu kameze nk'agahezo Yes reka ngusubize kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya Australia afurika ndetse n'uburayi tutirengagije n'abandi bose bari kutwumva aho muherereye hose tubahaye ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya baravuga ngo ushobora kuba warara urira ejo impundu zikavuga kuri kamera nk'uko bisanzwe turi kumwe n'umukozi w'imana porofeti ah, olivier padiri n'andi mazina menshi cyane eh? mm, uyu munsi muri kumubona kuri yoro tv ntabwo mwari mumuherutse ndetse no kuri tabarwa tv eh. izo ni cano z'iyobokamana mugenda mumenyera uyu munsi rero hari byinshi agiye kubagezaho hari byinshi yagiye akora muri ino minsi ishize mutamubonaga kuri yoro tv ariko uno munsi twamugaruye eh, porofeti olivier ubundi wari uhugiye mu kiko utari uherutse kuboneka kuri yoro tv kuri tabarwa tv ho ni mu rugo mm. Mm. Ah, murakoze cyane ariko ndagira ngo mbere y'ibindi byose tubanze dusenga imana mm. eh, hanyuma dukomeze mana mu izina rya yesu turagushimiye ko uri imana y'ibihe byose izina ryawe rihabwa icyubahiro twemerere uzubane natwe muri iki kiganiro kandi iki kiganiro ugiherekeshe imbaraga kugira ngo kize gufasha imitima ya benshi kandi kize kuvamo n'umuti uhumuriza imitima ya benshi reka ntabe ari jye ntabe ari abanyamakuru ahubwo aba ari wowe izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya yesu amen yesi eh, mwari mumbajije ngo nari mpugiye mu biki nibyo koko abakunzi batabarwa TV mwari mumaze iminsi mutarimo murambona mu mavuta mashya cyangwa se mutabona ikiganiro eh, nari mpugiye mu bintu byinshi nibyo eh, ngira ngo abantu badukurikira umunsi ku wundi bagiye babona ahantu maze iminsi mu yandi mateleviziyo atandukanye nari mu bikorwa bitandukanye byo gufasha abatishoboye mu ntara y'amajyaruguru eh, ndetse no mu ntara ya gisenyi Eh, ejo nibwo nasoreje eh, mu ntara ya mu bugesera eh, ni hejuru narindi aho twafashije abantu batandukanye cyane ko twabonyemo n'abantu bamaze imyaka mirongo itandatu batarya umuceri atari impamvu y'uko batawurya kubw'uburwayi ahubwo kutawubona twafashije n'abandi Eh, baryamaga mu byatsi bakiyorosa ibyatsi abo ngabo nabo twabagezeho tubashyira ibyo kuryamaho tubashyira n'ibyo kwiyorosa eh, tubashyira n'amasabune yo gukaraba hari umuntu wavugaga ko yakarabaga amazi gusa mm. eh, agafurisha igiti cyitwa umugwegwe mm. Eh, aravuga ati kuva yabaho mu myaka amaze mirongo itandatu ni ubwa mbere abonye umuntu w'umugiraneza umugeraho eh, aravuga ati eh, ababibonye kuyobokamana no kuzindicano barabizi baranabibonye ni igikorwa twafashijwemo na kiliziya gatulika ko nibo bagiye bampa amalisite y'abo bantu batishoboye Eh, ku bufatanye na kiliziya eh, nibo tumaze iminsi rero turimo gufasha niho namaze iminsi mpugiye mu yandi niho maze iminsi mpugiye mm. yego utangiye uvuga ati ngewe narindi mu bikorwa byo gufasha byo gukora imirimo myinshi y'urukundo mm. ariko icyo kintu ni iki kintu gituma ukomeza kuba uh, uwa mbere mu gukomeza gukora ibikorwa by'urukundo nyamara abandi bakozi b'imana benshi bagiye ubona barasubiye inyuma baracitse intege muri uno murimo w'imana burya nta nubwo kwizera kutagira ibikorwa burya nta kintu kuba kumaze ariko wowe ukavuga ati ngewe ndakomeza nshyiremo imbaraga nkomeze mfashe mfashe uwo mutima wukura he wo gukomeza kuguma muri uwo mutima w'urukundo eh, ni igikorwa maranye igihe kinini cy'indimo kindya mm. eh, iryo shyaka rindimo rinini muri jyewe eh. Eh, ariko nareba mu bushobozi bwanjye nkabona ni igikorwa ntapfa kwinjiramo ngo nkibashe ariko mara igihe kinini nanone ndi gusenga imana nsaba ko inshyiriraho iyo nzira imfungurira uwo muryango kugira ngo mbashe kugera ku bantu eh, babandi bamara iminsi itatu ine batarya kubera kubura ibiryo babandi bamara iminsi icyumweru ibyumweru bibiri badakaraba isabune eh, badakaraba badafura imyenda eh, kubera ko ari bwo buzima nanjye nabayemo ubuzima eh, bwo kudafura ubuzima bwo kutarya hmm. igihe kirekire ariko maze kubona imana nanjye ngaburiye imana inyambitse imana impaye ubuzima mpiga umuhigo mbwira imana ngo igihe cyose izanshoboreza nkabona ubwo bushobozi nzita kw'abo bantu bameze nkanjye mu gihe cyashize eh, nanjye nari ndimo so ngira iryo shyaka rero ryo kugira ngo eh, eh, imana imaze kumpa ubwo buryo maze kungira ubwo buntu nibwo natangije icyo gikorwa aho nagitangiriye muri musanze na gisenyi cyo gukora uwo murimo Eh, ndambonereho umwanya gushimira abapadiri eh, bamfashije mw'uwo murimo wo kugira ngo tugere kw'abo bantu eh, twabonye padiri Laura muri paruwase nakoreyemo irwaza nabonye na padiri wa gisenyi nawe ntarimo kwibuka neza izina rye nawe twafatanije mu ibyo bikorwa ni ibikorwa byakoze ku mitima y'aba iyo umuyobozi w'umurenge w'aho ngaho umuyobozi w'umudugudu hari ubuyobozi butandukanye turimo dukora ibyo bikorwa ni ibintu byabafashe ku mitima bibaza ati eh, n'abandi bihaye imana n'abandi ba bapasitoro abandi bavuga ijambo ry'imana eh, byari bikwiriye ko bareberaho eh, hirya hejuru y'ijambo ry'ivanjiri tuvuga jambo ry'imana tubwira abantu uh, birakwiye ko uh, hazamo n'ibikorwa kuko wabivuze uravuga ati uh, kwizera kudafite imirimo kubwiriza ijambo ry'imana kudafite imirimo kubwiriza abantu ko Yesu azaza kubwiriza abantu ko imana ikora ibitangaza ariko bidaherekejwe n'imirimo ifatika mbene iryo jambo ry'imana cyangwa iryo vanjiri riba ripfuye rero ni urwo rwego maze iminsi ndi mu ibyo bikorwa byo mu ntara zitandukanye ariko nanone nkangurira n'abandi bafite uwo mutima amarembo arakinguye kuri tabarwa TV ko tabarwa TV bisobanuye gutabara gutabarana eh, tabarwa eh? nimba tubwira abantu ngo imana iratabara ntibabayibonere kure ntibabanze bayimboneho mm. kwitabara mm. ko ntabwo imana ikoresha ibiti ntabwo ikoresha amabuye imana ikoresha abantu kandi mba tubwiriza ijambo ry'imana ntitubwirize ijambo ry'imana riherekejwe n'ibikorwa mm. riherekejwe n'imirimo eh? bariya bantu tubwira iryo jambo ry'imana bazaribona mu buryo bubiri bazaribona mu buryo bw'umwuka bazaribona cyangwa se mu buryo bwa roho bazaribona no mu buryo bw'ibintu bifatika hanyuma bakire uwo yesu bakire iryo jambo ry'imana rihembura ubugingo ariko nanone rinarembura n'umubiri so rero ni muri ibyo bikorwa nkomeje guhamagarira n'abantu eh, hirya no hino ku isi eh, baduhamagare abafite imyenda itashaje ikiri mizima batakikoresha bayiduhe bayizane twe tuzi abo tugomba kujya kuyambika babandi bafite ibyo kurya mu masitoke badafite umwanya wo kurya uzi ko hari abantu bamaze guhaga eh, barya rimwe batunzwe n'amazi batunzwe no koga gukora amarejime eh, mu gihe bakoze amarejime ntibazane ibyo byo kurya twe dufite abantu tubijyanira dufite abantu bashonje hmm. bafite inzara bamara iminsi itatu ine batarya batarya atari uko basenze atari uko babirekeshejwe n'uburwayi ahubwo kubibura dufite abantu bamara icyumweru batoga kubera kubura isabune dufite abantu bagifurisha ibiti byitwa imigwegwe twarabibonye aho twagiye tugera hose bantu ntibazana amasabune ntibazana imyenda ntibazana ibintu bafite bikiri bizima twe turahari nka TV na yoro TV kugira ngo tubigeze kubagenerwa bikorwa eh, tubabwirize ijambo ry'imana ariko tubahereze motiva kwakira iryo jambo ry'imana mm. so rero eh, ushobora kuba uri aho ngaho ukorera umushahara imana yaraguhaye umugisha w'akazi umugisha w'ubutunzi gufataho kimwe cya gatatu cyangwa cya karindwi ukavuga uti nanjye umusanzu wanjye n'uyu nk'ubwo bufasha bwo gufasha abo bantu batabona isabune batabona icyo kurya badafite icyo kwambara nanjye nimushyire mu iyo minisiteri yo kugera kw'abo bantu nubwo ntabona umwanya ariko nimugerayo nanjye imana izampana namwe umugisha rero ni muri urwo rwego naho maze iminsi mw'ibyo bikorwa bitandukanye byo kugera ku bantu batishoboye ariko babandi batashobora no kuva mu nzu kuko abo twagezeho hari abantu barwaye indwara zikomeye no kwa muganga basezereye kubera izo ndwara zidafite imiti harimo za sida harimo za kanseri harimo n'ibindi noneho byahura n'ubukene ntibabe bari mu nzu hari abandi twagezeho eh, b'abakecuru bashaje cyane babana n’imyaka mirongo cyenda abo nabo barabibona mu bindi biganiro bitandukanye twagezeho hmm. badakaraba mbese hari icyumba nagezemo ndanukirwa ndavuga ni mwami Yesu ntabane hmm. ababibonye babonye injugunya ibintu by'ibyatsi bararagaho tubahereza amakuvurori n'amasabune n'ibindi ni abantu mbese bakeneye kwitabwaho cyane kandi nta wundi uzabitaho ni imana ihaye ubwo bushobozi ihaye uwo mugisha wo kugira ngo mm. tubagereho naho rero maze iminsi mukozi w'imana mm. ah, porofeti turya ngo dushimire umuntu wese wagufashije mu gukabya izo nzozi ndetse no kuba wavuga ati aba bantu baramfashije guhigura umuhigo tunashimira imana yabigufashijemo ariko ibyo bikorwa by'urukundo wagiye ukora twagiye tubona abandi bantu benshi batagiye bamenyekana yuko bakeneye ubwo bufasha ariko wowe wagiye ucengera ujya kureba abo bantu urabafasha ariko mm. hari ikindi kintu kiri hano hanze reka nyivuge ntisekera uko <laughs> mm. kirasekeje mu minsi itari myinshi mu masaha atari menshi twabonye inkuru icicikana y'umukozi w'imana umushumba ndetse mukuru ufite niba ari posite niba ari digiri nini nka apotre eh, agaragara yirukanwa cyangwa asohorwa mu nzu byanyabyo kuko twabonye n'abayobozi mu nzego za leta babifashijemo uwo muturage kuba bamusohora mu nzu wowe ni uwo nta kindi kintu nk'abapasiteri cyangwa abaporofeti mwaterateranya mukavuga ati reka n'uyu muntu tumuremere abone aho gukinga umusaya <laughs> nibyo kuko ni ibintu nanyujijemo amaso mu gitondo eh, mbona Eh, umuntu njya mbona kubona kuri social media kenshi ngo ni apotre mutabazi ngira ngo niwe uvuga nta wundi ntabwo ugeze eh, ngo apotre mutabazi ariko ubundi abantu bitiranya eh, ibintu gusa nyine kasohotse ku munwa mm. abantu hari abantu bagafata nk'ukuri koko ariko mu by'ukuri kugira ngo dukure n'abantu mu rujijo eh, hari abantu biyitirira ikintu ariko atari cyo mu by'ukuri abantu ntibafate ririya zina rya potere mutabazi ngo barifate nk'impamo ntabwo ari umwapotere ntabwo ubwo bwa potere rwose mu bapotere tuzi mu rwanda buriya apotere ni umuntu uba warakoze ibikorwa byinshi by'intashyikirwa mm. mu byerekeranye no gufungura amatorero menshi pana mu gihugu ahubwo ku isi ariko nta gucira eh. ijambo akunda kuvuga yuko yesu nta rusengero yagiraga n'abandi n'izindi ntumwa nka wenda icyo ni ikindi kiganiro tuzagirana <laughs> ariko uwo witwa apotere mutabazi mm. njye muziho nk'umukomedi buriya ni umuntu ahubwo ufite impano y'ubukomedi ko ntago nta mwapotere ushyira rogo <laughs> wiyandika rogo ku mutwe ntabwo ibyo bintu bibaho eh? ntabwo ijambo ry'imana rifite aho rihurira na rogo iri porotiki hmm. eh? wenda iyo yaza kwandikaho rogo ya yesu hmm. cyangwa se ya bibiriya aho wenda twagombaga kubibona nk'iyamamazabutumwa mu bundi buryo ariko nimba yarafashe rogo y'ishyaka runaka ntari bwamamaza aha cyangwa se e, inyuguti ebyiri zitangizwa n'izina runaka y'umunyepolitike ntago ibyo bintu rwose ari ibintu bisobanura Ah, bisobanuye bya bindi navuze bijyanye n'ubukomedi mu buryo bwo kwandika izina ryo mu buryo bwa hiti mm. ariko ntaho ahuriye n'ibyerekeranye n'iyo bukamana cyangwa muri gosipo muri rusange mm. nimba hari n'ibiganiro bitandukanye wagiye ubona ni ibiganiro byagarukaga kuri sekira eh? sekira hari aho wabonye arimo yigisha ibyerekeranye no kurongorana hari ikiganiro cye nigeze numva kijyanye n'uburyo barongora eh. abantu bankurikiye mu nyumve neza eh, nge ntabwo ndimo byamamaza nta mupasitori wo kuza wasigiwe kuyobora ubwoko bw'imana kwigisha ijambo ry'imana ushobora kwigisha uko basambana cyangwa uko barongora ah? nta mukozi w'imana wo kwamamaza ibijyanye na <laughs> ibijyanye na na politike kandi atanayirimo nka buriya hari ibiganiro byinshi nagiye mbona aho yataka umunyepolitike eh, bamporiki eduwari eh, amusabira ibihano amusabira n'ibindi biriya si imirimo yacu si imirimo y'abaposo si imirimo y'abashumba eh ni imirimo ni imirimo y'abacamanza ba politiki n'ibindi we kubwira ko ari intumwa yatumwe hose rero kandi abari kuvugira rubanda ah, kuvugira rubanda uvuga ntago numva icyo ushatse kuvuga hmm. ariko kuvugira rubanda bitandukanye no kuvuga inkuru wo ah, kuvuga ijambo ry'imana muri rusange yasigiwe nk'uko abigaragaza ko ari umwaposo eh, abantu ahubwo badukurikiye badukureho uwo mwanda wo kudukuraho ibintu bitwitirirwa abantu batwitirirwa badukinaho komedi ariko ntaho duhurira nabo nta mwaposo wo kwambura umupangayi ameza angana kure bakagera ku rwego baza kwica ingufuri ibintu bakawusohora mu nzu eh, Eh, inzu nabonye ntabwo nigeze mbona mwabana wenda ngo tuvuge ngo ni ikiba kuko byabaye mu gihe abana bari kujya ku mashuri byabaye mu gihe twavuga buri mubyeyi wese ubu ngubu arahangayitse ku bwa sikuru fizi wenda ngo tuvuge ngo ni impamvu bamusohoye mu nzu ni impamvu eh, y'uko abana babuze minerivare akaza kugira ikibazo cyo kutinda kwishyura ibyo bibaho cyangwa kugaburira abana eh? uko nabibonaga mu itangazamakuru nabonaga bamusohora mu kageto mu gashamburete njye no ku rwego namubonagamo ibyongereza byinshi ibintu bitandukanye njye numvaga ko aba ahantu hatana mbese harinzwe na sekirite zihambaye zikomeye ariko <laughs> mbonye akantu bamusohoyemo natangaye nari kubibona n'ubundi nka ubundi iyo ntibonera arimo asohora eh, iyo umuyobozi w'umurenge atavuga abatuye aho ngo bavuge nari kubibonamo akantu kameze nk'agahezo mm. eh? ariko uburyo nabibonyemo ni ukuri umuntu w'umwanditsi w'ibitabo ibitabo kamemu biragurishwa eh? nabonye hari ibintu bitandukanye hari inkuru zitandukanye nabonye ari gukora pubulisite y'ibitabo bye kandi arimo kubisobanura njyewe numvaga ari umuntu ufite urwego ruhambaye ko aba akenshi abantu b'abanditsi b'ibitabo bakunze kuba ari abakire kubera ko ibyo bitabo urumva biba bigurwa eh? kandi noneho baba ari abantu b'abahanga cyane bakomeye yewe n'inzego zitandukanye za leta ziyambaza nk'abajyanama bakomeye so kubona rero umuntu nk'uriya eh, wiyitirira urwego nk'umwaposo nk'umushumba asorwa mu nzu y'agashamburete nka kariya Eh, inzego z'umutekano zigahurura ibi ni ibintu rwose birimo bisebya izina ry'abashumba izina ry'abaposo izina ry'abantu bakorera imana mm. abantu rero babyumve neza uriya muntu ntatwitirirwe ntiyitirirwe urwego rw'abakorera imana rw'abantu bahawe basigiye gukorera imana mm. ahubwo babibonemo ibyo akora ni umukomedi ni umucuruzi w'ibijyanye na komedi ah, ntaho ririya zina ry'ubwaposo ari izina abantu bakwiriye kumubaruriramo ahubwo abantu bakwiriye kumubarurira mu izina rye bwite ry'ubukomedi hmm. eh, ariko bwishe mu bucuruzi bukomeye kandi no gucuruza gucuruza ntabwo ari bibi curuza ni ibintu byiza cyane uburyo bwose wakora kugira ngo ucuruze ubeho wabukora ariko nanone gucuruza izina ry'ubwaposo izina ry'ubusasaridoti eh? izina ry'ubushumba ukuntu gutukisha izina ry'imana ushingiye eh, binyuze mu iryo zina riri pablikare eh, kugira ngo ucuruze abantu rero bamubone mu umucuruzi ariko nanone wabigize mu bwenge buke <laughs> usubiza akantu hmm, navuga ko katari eh, kijimyeho ukuntu ngo k'ubwenge buke ariko wenda we wabona hari ukundi kuntu we yabiteguye yuko ari aribwo bwenge bwiwe bwagutse kuko ikiganiro aherutse gukora nyuma y'uko biriya biba yagikoze ejo yavuze yuko ari ubwa mbere igisambo gikoze press conference we yarabyiruriye aravuga ati ni ubwa mbere igisambo gikoze ikiganiro n'itangazamakuru ariko hmm. niba byemera wenda buriya yari ihane ariko hari ikintu twatangiriyeho tumuvugaho tuvuga yuko eh, hari ukuntu mwaba muri gutegura ukuntu mwamufasha kuko n'ubundi niba eh, ari umwana mubi mu bana beza abana baba bagomba guterateranya cyangwa bashumba bakareba ukuntu nawe bamufasha akagira ukuntu ubuzima bwagenda neza kuko urumva ntabwo nta muntu ukora ikintu kibi abigambiriye ariko se confidence ubona na mutabazi hmm. ni umuntu washyira agafuka kumucera akakaki <laughs> eh? nimba avuga ngo ituro ry'ibihumbi ijana ntiyaritora ni hehe wajya ku ni hehe wamuhamagara uti nakuboneye iriya nzu nabonye ah, ishobora kuba yishyurwa nk'ibihumbi mirongo itandatu eh, igiciro cyayo Mm. iri hagati ya mirongo itandatu na mirongo ine na bitanu mm. eh? ntabwo uriya ari umuntu konfidensi ze ubona kuri social media mm. wavuga ngo nibura reka nge muhamagare mwishyurire nibura amezi abiri ibihumbi mirongo e, e, mirongo nibura ijana na makumyabiri gutyo yakumva ko umusuzugwe nimba aravugiye kuri social media ko ituro ry'ijana ritemewe uriya muntu wamufasha uhereye he bivuze ngo nta hantu umuntu yahera agira ikintu yakora cy'urukundo kuri uriya mugabo ahubwo ni ukumureka gusa ahantu ageze akeneye eh, akeneye kumanura ibiciro akumva ko ari umuntu wo gufashwa hmm. ahubwo tubwire abantu badukurikiye ntibamugereho abanyamakuru <laughs> nabonye ameze nk'inka bakubise hasi nyine buri muntu wese yaje gutora hake mm. abanyamakuru namwe ntabwo muri inshuti nziza nabonye arimo inkuru ze zirimo ziracuruza cyane ariho karavugwa niko abanyarwanda eh. bavuga so ni igihe cyo kumufasha nicyo nabona abantu mm. ntibamwegere bamufashe abona harambika umusaya natwe twese yumva atwemereye ntabwo twabura icyo mufasha kuko cyane n'icyo imana yaduhamagariye ntabwo twabura umusanzu wo kumuha kugira ngo nibura yishyura ahantu amezi abiri abone n'agatanda nabonye nta n'agatanda ko kuryamaho afite <laughs> eh? ntabwo twabura uko tubigenza kugira ngo turebe ko yabona harambika umusaya eh, ahubwo eh. turibaza ati hariya niho yabaga cyangwa kaba ari akantu twatundi abantu basigaye bakora tw'utudeziye mu biro ku ruhande two kuba yakandikiramo biriya bitabo mu cyimbo adashaka ko abana bamusakuriza niko ngewe nabitekereje cyangwa n'undi wese niko yabitekereza kuko uriya ni umugabo w'umunyacyubahiro ugenda mu modoka nziza bitagaragara ko yaba aba ahantu nk'ahari yariho cyangwa umusaya mm. ubundi kwandika ibitabo nibyo bisaba kugira ahantu bahatuje mm. Eh, hagufasha gutekereza neza ibyo ukora nibyo ibyo uvuze ariko nanone <laughs> ntago twabivuga gutyo kuko aho aho inzego za musanze z'ibanze ubwo niho atuye ko hmm. niho hagaragaye bamwe mu bahageze bavuze yuko niranze ishobora kuba yavaga kuko basanze ibintu by'ibizingazinga aho yararaga <laughs> ubwo baketse yuko niranze yavaga Ah, ntabwo ibyo nta kintu nabitangazaho usibye ko ngewe no muri kamere yanjye na abanyamakuru rwose nababwiye ko ibintu byo kuvuga ku bantu eh, atari ibintu byanjye <laughs> ubwo eh, inkuru zanjye ni izo kuvuga kirisito ni izo kuvuga imbaraga z'imana zibohora gusa kuba ntangaje eh, n'iyi nkuru imuvugaho ni uko Ah, kamema hageze akeneye ubufasha ntabwo twareka kubivuga ah, abantu ntibamufashe mutabazi ariko ntibamufashe nka potere mutabazi ahubwo bamufashe nk'umuturage w'igihugu wagize ikibazo ukeneye ubufasha nk'uko turi kugenda dufasha n'abandi batandukanye mm. bari hirya no hino naho kuvuga eh, ko twamufasha nka poso icyo kintu ndagira ngo rwose mu mukihorere eh, nta mwaposo wabuze amafaranga yo kwishyura inzu nta mwanditsi w'ibitabo wabuze amafaranga yo kwishyura wabuze amafaranga yo kwishyura inzu twanabonye ko n'iranzu idahenze kurenza igitabo kimwe ntinahenze ku rwego yabura yo kuyishyura kuko igitabo kimwe amafaranga bagipuritingira amafaranga ushobora kuba wacyandikiraho arenze iranzu y'ukwezi arenze iranzu y'ukwezi kumwe ah, tumufashe nk'umuturage w'igihugu ariko ntabwo tumufasha nk'umwaposo mwene wacu mushumba iki oya abantu mumwegere nimero ye muyishake muyibone mumwoherereze ashobore kugira ahantu arambika umusaya hmm. eh, nk'umuntu wabahaye ibiganiro bya komedi eh, mukishima yabahaye ishusho <laughs> ngo ni eh, abantu yashimishije abantu bamugizeho umwanya wo gukurikirana ibiganiro bye bakabikunda kuko nta wangwa na bose mm. nibamwiteho bamufashe eh, bamufashe kuko ibintu byamugaragayeho ni akeneye abantu bamwitaho akeneye abantu bamufasha njye mu ruhande rwanjye numva rwose nanjye umusanzu wanjye nkwiriye kuwutanga mm. ko yahuye n'ikibazo eh, kandi kiri pabulike ntabwo ari ibintu byabaye ntabwo ari ibintu byabaye ibi si gusebanya ni ibintu biri pabulike ahubwo abantu bareke kumukoraho inkuru cyane ahubwo bamufashe mm. eh, n'umudugudu yari atuyemo bamufashe kuko umuturage ni umuzigo wa leta nk'uko umuturage eh, w'urusengero nyobora ni umuzigo w'urusengero mm. urabibona iyo umuntu yakoze ubukwe atishoboye turamufasha agakora ubukwe akabona ibyo aho kurara akabona ibyo kugaburira umugeni uwo munsi hari ibintu dukorera umugeni ako kanya kuko aba ari umuturage ubarizwa mu rusengero eh, uwapfushije uwagize ibibazo byo kubura uko ajyana umwana ku ishuri aba ari umuzigo wacu uriya rero nawe ni umuzigo wa leta mutabazi kandi abantu bakureho izina apotere mutabazi bivuze mu izina ry'impuzamatorero bamwite mutabazi wahuye n'ibibazo bamufashirize mu iryo zina ntibamufashe mu izina ry'umwapotere wahuye n'ikibazo cyo kwambura umupangayi mm. tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero porofeti turagira ngo ugire ikintu utanga nk'umwanzuro kuri icyo kintu cyo gufasha abantu ese ibyo bikorwa birakomeje cyangwa ni igikorwa cyabaye rimwe gishobora kuba cyaragize iherezo mukazongera mukitereteranya mugakora ikindi gikorwa cyangwa ni igikorwa kizajya kiba ngaruka kwezi cyangwa ngaruka mwaka bitewe n'ukuntu mwabipanze oya ni ibikorwa ibikorwa byo gufasha abantu batishoboye abantu bari kwa muganga babuze ubwishu eh, zitagifite imiryango zibana nazo bariya bana batiga ari gusa ndashimira leta ko yashyizemo imiyaga mu byerekeranye na sikuru Eh, turashimira leta yacu y'u rwanda iri gutekereza uburyo edikasiyo igera kuri benshi so tukavuga ngo rero igikorwa cyacu cyo kugera kwa bariya abantu bo mu byaro batishoboye kirakomeje abantu bafite iyo myenda aho hari telefone baduhamagare bayiduhe abantu bafite ayo masabune baduhamagare bayaduhe abantu bafite inkunga zitandukanye zaba iz'amafaranga zaba iz'ibikoresho ibintu byose bishobora kuba byafasha uriya muntu babizane hanyuma tubihuze n'izindi mbaraga z'itorero tubigeze ku bagomba kubigerwaho tubabwiriza ijambo ry'imana ariko tunabaremera ubuzima nabo bagira ishimwe ku mana ko bari bambaye ubusa bakambara bari bashonje bakagaburirwa bari barabuze icyo gukarabisha bakabura isabune yo gukaraba binyuze muri dutabarane famire mm-hmm. yego dutabarane famire ese izino nimero ziri hano kuri cano ni zo zo gukoreshwa icyo gikorwa zifite watsapu cyangwa zifite ubundi buryo ubwo ari bwo bwose nka mobile mani bwo kuba umuntu yashyiraho uko ashoboye tubwira buri muntu wese uri kumva yero tivi na tabarwa tivi yuko uko ushoboye ni uko ufite ntabwo hashyizweho igiciro ntabwo hashyizweho ingano y'ibyo ugomba kuba watanga cyangwa ngo niba utanga imyenda icumi cyangwa imyenda itanu umwenda icyo ufite cyose nicyo niyo waba ufite igiceri cy'ijana ukacyoherezaho abantu batuye u rwanda turamutse dukoze icyo gikorwa cyangwa abantu bakurikira amasosho media barenga miliyoni zirenga eshanu niyo washyiraho igiceri cy'ijana ugakuba miliyoni eshanu ni amafaranga menshi memu n'igiceri cya mirongo itanu kiragenda ayo washyiraho ayo ari yo yose twa gukomeza kubaka umurimo n'iyo myenda bafite twabageraho ko igikorwa eh, n'iyo hmm. myenda bayifite baduhamagara iyo nimero ihoraho eh. ah, porofeti olivier rero turagushimiye cyane kubana twe muri kino kiganiro eh, murakoze cyane hmm. reka tubashimire